C'est quoi cette histoire-là Que fait la police ici Les collègues, que personne ne sort tant qu'il y a la police à l'intérieur de nos centres. Là, c'est le centre de la poste. On est où, là, maintenant Les petits cheffaillons qui nous parlent comme si on était des merdes Et maintenant, les policiers qui sont là Il n'y a pas un collègue qui doit sortir. Ils ne peuvent pas vous obliger à sortir, les collègues. Pas un Pas Que soient soit les intérimaires Personne ne sort, les collègues Qu'ils soient bien emmerdés Qu'est-ce qu'ils essayent de faire là Ils nous partent comme des chiens parce qu'ils pensent que là-dedans il y a des collègues qui vont être assez lâches pour sortir avec leur véhicule derrière. Comment on ferait demain pour se regarder en face les collègues Vous savez pourquoi on se bat On se bat pour qu'ils arrêtent de supprimer des emplois. On se bat pour qu'ils arrêtent de nous faire travailler et trimer comme des chiens de traîneau. On se bat pour qu'ils mettent pas en place la réorganisation qui part de travail le matin, travail l'après-midi. Ils vont nous faire trier les colis, ils vont nous faire trier la publicité non adressée. Tout ça pour le même salaire. Et regardez qui ils amènent. Ils n'ont pas assez de leurs huissiers. Et après tous ces gens, ils vont nous dire oh, Qu'est-ce que vous faites Vous avez peur de quoi Vous avez peur de quoi On a quoi Nous, on n'est pas casqués, on n'est pas armés. C'est peut-être l'erreur qu'on a, c'est ça On a besoin de se casquer maintenant Sarkozy, lui, il se bat en pleine garde à vue. Nous, on se bat pour nos salaires à 1300, 1400 euros net. Et c'est comme ça qu'on est reçu dans notre propre boîte. Allez manifester sur les champs cagoulés et armés. C'est tout ce que vous savez faire. C'est votre place. C'est tout le courage que vous savez démontrer. Celui de manifester cagoulés et armé sur les Champs-Élysées. Vous avez déposé, vous quand vous avez manifesté sur les Champs-Élysées, une demande à la préfecture, les amis Hein C'est ça qui m'a été dit au début. Il n'y a pas une demande préfectorale, mais vous foutez de la gueule de qui De qui vous vous foutez Mais ça direct sur Facebook.